मजबूरी थी मुझे छोड़ने की फिर भी कितनी खुशी से अपनी शादी का लहंगा छाट रही थी मजबूरी थी मुझे छोड़ने की फिर भी कितनी खुशी से अपनी शादी का लहंगा छाट रही थी कैसे भूल सकता हूँ वो दिन यारो जब मैं तड़प रहा था उसके लिए और वो अपनी ही गली में अपनी ही सगाई के लड्डू बांट रही थी